Ehtii mitä, paina vaan nappia. Noin. Oot se ehdokas? Ei kun mä oon. Ei väliä, jos se tooni tullaan. Noniin. Hyvä. Täällä on kokoomusväkeä aika hirveitä, hirveä määrä. Täällä on. Terve, terve. Can you help me get a photo with His Excellency? Yes. So this way you press it on. Otetaan vielä yksi teidän kanssa. Meillä olisi Alex yksi vielä. No, no niin, Mikä kamera? Toi.